طاقه شمسيه يعني التخصص بتاعنا او ال course بتاعنا المالك بيبقى معاه آه، حد بيسموه الممثل المالك تمام بيساعده في عمليه انهاء المهام المقاول برضه بيبقى فيه عنده مهندسين بيبقى فيه مهندس site engineer هو اللي بينفذ process نفسه بيبقى معاه مخططات بيبدا ينفذ بناء عليها في الموقع وبيبقى فيه حد بيسموه technical office engineer مهندس مكتب فني هو ده اللي بيعمل عمليه اعتمادات للمواد وبيعمل اعتماد للمخططات وقلنا ببساطه اي مشروع سواء كان طاقه شمسيه او كهرباء بصفه عامه او electromechanical او اي مشروع كامل سواء كان civil و architecture و electrical و mechanical بيبقى فيه ثلاث مستندات رئيسيه لازم تبقى معاك او تبقى عارفها كويس جدا رقم واحد بنشتغل على حاجه بيسموها ال technical specification المواصفات الفنيه او المواصفات الهندسيه ده بيبقى مواصفه تفصيليه لكل item يعني انا مثلا في الطاقه الشمسيه هتكلم دلوقتي عن الالواح الشمسيه لما تيجي انت تنزل مشروع آه لما تيجي تطرح tender كلمه tender معناها مناقصه تمام بطرح tender لازم انزل ثلاث مستندات رئيسيه رقم واحد في المستندات دي ال technical specification المواصفات الفنيه والهندسيه اللي بتوصف كل item من ال items الخاصه بالمشروع يعني انت بتتكلم عن بطاريه لازم تقول لي مواصفات البطاريه هجيب يعني لك بطاريه كام كام امبير اور كام الفولت بتاعها فاهم تشارجنج ديس تشارجنج وشويه factors كده خاصه بالبطاريات كابلات لازم تديني مواصفه للكابل اللي انت عايزه تمام هتكلم عن الواح مش هتجيب لي اي نوع من الالواح وخلاص يبقى انت لازم تديني technical specification دي المواصفات الفنيه والهندسيه لكل item على حده لازم يبقى كل component راكب في المشروع بتاعك لازم يكون ليه توظيف يبقى انت وظيفتك كمهندس استشاري او كمهندس موقع تمام اول حاجه تعملها تتاكد ان كل item او كل مسمار هيركب في الموقع لازم يكون متوصف دي اول حاجه يبقى انت تمسك ال specs وتراجع اه الكابلات ليها بند الالواح ليها بند مش عارف البطاريات ليها بند مش عارف الانفرتر ليه بند وهكذا يبقى انت عملت check كده على البنود وبعد كده بتبدا تدخل في كل بند لوحده وبتبدا تدرسه مواصفات البطاريه هتلاقي مثلا 20 30 صفحه بيتكلموا لك عن مواصفات البطاريه طب الكابل المستخدم 30 40 صفحه بيتكلم عن الكابلات عن الانفرتر وهكذا رقم اثنين اللي هي حاجه بنسميها البي او كيو بي او كيو بيل اوف كوانتيتي اللي هو بالعربي جداول الكميات لازم ابقى عارف حد كده ايه مثلا بند رقم واحد البطاريات تمام البطاريات دي انا عايز منها تكتب short description دايما بيتحط ايه اختصار بسيط كده عايز بطاريه مثلا 12 فولت 150 ampere hour عايز منها كام حبه quantity كام عايز منها مثلا 50 واحده 50 بطاريه يبقى تيجي قدامك كوانتيتي هتكتب 50 ويجي المقاول طبعا بيسعر كل بطاريه سعرها كام وبيضرب في 50 بيطلع لك ال total بتاع السعر ده موجود فين في ال BOQ. في ده الكميات الانفرتر عايز اثنين انفرتر مثلا في مش عارف الكابلات بالمتر الطول يبقى عايز من الكابل الفلاني مثلا ال 4 مللي او 6 مللي عايز 1000 متر طولي كابل يبقى ده بيبقى مكتوب فين؟ مكتوب داخل ال bill of quantity جداول الكميات. ال item الثالث وده مهم جدا اللي هو ال drawing اللي هو المخططات. المخططات دي عباره عن ثلاث مراحل او بتمر بثلاث مراحل. اول مرحله في المخططات اللي هي المخططات الطرح بيسموها مخططات الطرح المخططات اللي هي الخاصه بال tender. دي مخططات ما بيبقاش فيها ال full details ما بيبقاش فيها كل التفاصيل بتاعت التركيب يعني انا هركب مثلا الواح طاقه شمسيه فوق بيديني شويه تفاصيل بس مش شرط تكون ايه طب انا عايز اوصل الانواع اوصل بكابلات الكابل ده بيمر في ماسوره الماسوره دي ماشيه بالشكل الفلاني طب عدد الكورس اللي هي القلوب بتاعت الكابل كام كل قلب مش عارف ايه مواصفات الكب ده كله بيبقى الديتيلز دي بتبقى موجوده في نوع تاني من ال drawings احنا بنسميه ال shop drawing يبقى اول ال drawing ثلاث انواع رقم واحد في ال drawing اللي هو ال tender drawing دي مخططات تمام بتنزل في بدايه طرح المشروع بتحتوي على قول مثلا نسبه 80% او 70% من المشروع بس ما بتبقاش full detail تمام بياخدها المقاول وبيبدا ياخد ال general description الوصف العام بتاع البطاريه والكابل والالواح ولوحه الكهرباء والمسار هيتم ازاي انت بتكتب في جداول الكميات او في المواصفات general description وصف عام بس ما تقولش انا عايز البطاريه دي من شركه كذا في مرحله تنفيذ المشروع تمام المقاول بيعتمد المواد تمام انت يعني كاتب انا عايز بطاريه 150 امبير اور في مثلا 60000 شركه بتبيع نفس البطاريه اللي هي 150 امبير اور تمام انت بقى هتعتمد له شركه من الشركات دي عشان تعتمدها لازم ترجع لمين؟ للمواصفات لان في مواصفات في مواصفات تفصيليه ممكن تنطبق على بعض الشركات ك quality وك charging وديس تشارجنج و curve ات ومش عارف ايه ولا تنطبق على بعض الشركات الاخرى بعد ما انت اعتمدت له ال material هو بياخد ال material يعني في في في, في ال tender drawing كان كاتب لك رمز كده كاتب عليه بطاريه وخلاص 150 ampere hour لا ده انا كاتب لك بطاريه وتفاصيل البطاريه والشركه المصنع للبطاريه وال part number بتاعها هتروح تشتريها بالرقم الفلاني تمام فال shop drawing في مخطط تنفيذي تفصيلي يبقى كلمه shop drawing عباره عن مخططات تنفيذيه تفصيليه بتشرح او بتقول تفاصيل تركيب ال project ده هيتم ازاي طبعا بعض الاماكن او في بعض المواقع بتتم او بيحصل بعض الصعوبات في التنفيذ يعني مثلا الاقي نفسي مثلا عايز زي ما قلت امس كده بركب مثلا هنا مفتاح او disconnect switch. ال disconnect switch ده عباره عن مفتاح بس يدوي بيسموه السكينه بره السكينه دي ان انا اقدر اعمل ايه عشان احنا نسينا نشرح ال disconnect switch. امس ايه الفرق بين ال switch وال disconnect switch؟ تمام امتى بنستخدم ديسكونكت طيب. سويتش؟ خليني اقول لك بس ان بعض المعوقات عشان اقفل النقطه بتاعت ال drawing بعض المعوقات بتخليني ما بقدرش انفذ ال shop drawing اللي انت قلته بالنص فبيحصل بعض التغييرات كنا عايزين نحط البطاريات في الغرفه هنا لقينا مش عارف البطاريات كبيره كحجم فالغرفه دي مش هتكفي فهنوسع الغرفه شويه او هننقل مكان الغرفه لمكان تاني فبالتالي كل المسارات بتاعت الكابلات والكلام ده اتغير ده بيطلع في ال final عشان يروح للمالك بحاجه بيسموها از بيلت دروينج از بيلت دروينج انا شرحت لك في ربع ساعه لو شرحت في خمس ساعات امس يعني فعندك المخططات ثلاث حاجات ثلاث حاجات tender drawing المخطط الاولاني اللي ما فيهوش كل التفاصيل رقم اثنين ال shop drawing اللي هو بيحتوي على ال full details والمفروض ال shop drawing يبقى هو الاز بيلت دروينج بس نتيجه ان في بعض المشاكل بتحصل في ال site نفسها بضطر انقل حاجات اوسع غرفه انقل مش عارف مسار كابل وهكذا فبعمل في الاخير لازم اسلم لل owner اسلم له از بيلت دروب مخططات as built يعني كما تم تنفيذه ليه؟ عشان بتفيد الناس بتوع الصيانه عشان تبقى عارف ايه اللي بيتنفذ على ارض الواقع يعني لو بصينا هنا فوق في ال drop ceiling هتلاقي فيه مش عارف duct ات بتاع التكييف وهتلاقي cable tray راكب عليه كابلات وحاجات كتيره جدا. انا لو معايا مخطط مظبوط هبقى عارف هنا مثلا في دكت يبقى بدل ما اقعد افتح كل ال drop ceiling ده ارفع البلاطات دي تمام هروح للمكان ده مباشره وعارف الحته بتاعتي اللي انا عايزها ان انا ابدا اصلحها مثلا مباشره اما لو الراجل ده كان عامل هنا الجزئيه مثلا disconnect switch حاطه هنا ولما جينا في فرض الواقع حاطه في الغرفه الثانيه فانا هضطر ارفع كل السقف ده عشان اوصل لفين المكان اللي انا عايز افصل منه عشان اعرف اشتغل او اسوي صيانه وبالتالي بقي مهم جدا ان لازم اي مالك ياخد من المقاول بتاع التنفيذ ومن الاستشاري ياخد منه الورق الاخير اللي هو بعد كده يفيد الناس بتوع الصيانه كمخططات وجداول كميات ومواصفات هندسيه ده الوضع النهائي اللي تم عليه الفينشنج الخاص بالمشروع.